hombres ultra Un bar cualquiera, en un día cualquiera, en un pueblo cualquiera. Bueno, sí, estas cosas. No muy importantes, pero bueno, ya sabes. Ya, claro. ¿Y tú qué vas a pedir? Pues yo creo que me voy a pedir el, el Sí, suena bien. Yo también. tú también vas a pedirte eso. ¿Sí? Eh, no puede ser, si me habías dicho que no comía carne. No, esto es muy raro. Igual es porque es extranjera y no estoy entendiendo... No, seguro que es una conspiración, seguro. seguro los reptilianos deben estar detrás de esto. Malditos reptilianos, malditos reptilianos. ¿Hay algo de malo? No, no, hay que mantener la calma, hay que mantener la calma, hay que mantener la calma, hay que mantener la calma, hay que mantener la calma.